असलकम वरहमल वबरक नाजरीन कराम <clears throat> आज हमारा मौजू है कोऑपरेटिव की तालीम व तरबियत और नशर इशात की ज़रूरत की अहमियत आज बहुत ही अहम मौजू है जो हम बात कर रहे हैं तालीम व तरबियत चाहे महकमे के अफसरान हों सोसाइटी की इंतजामिया कमेटी के अरकान हों या सोसाइटी के मेबरान हों या इमदाद पानी के तालीम तरबियत के बगैर तहरीक से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते और ना ही इंसाफ फराहम कर सकते हैं और ना ही माली मुश्किल से नजात हासिल करने के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं अगस्त 2021 को माहनामा इंद बहामी रिसाले में यह मजमून शाये हो चुका है जो जेर तमाम पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन की जानब से जारी किया जाता है रक्तसादी बदहाली दूर करने के लिए इमदाद बाहमी एक ऐसा जमहूरी अमल निज़ाम है जिसमें शामिल होने और दस बरदारी पर कोई जबर नहीं शामिल होने वाले अमीर हों या गरीब उनके हकूक मसावी होते हैं ज़ाती तौर पर मफाद पर इज्तमी मफाद को तरजीह दी जाती है इस निज़ाम जमहूरी असूल के तहत मेम्बरों के हाथ में होता है हम अगर तहरीक इमदाद बामी का सही जायजा लेना चाहें तो हर तबका के लोगों के ख्याल से आगा होना नहायत ज़रूरी है हम सिर्फ अपने ही मुताले के बुनियाद पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते आवाम में चंद लोग ऐसे मिलेंगे जो तहरीक इमदाद बामी को सरे से जानते ही नहीं कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं कि तहरीक नाकाम है आजकल पाकिस्तान में उन लोगों की ज़्यादा अक्सरियत है जो रिहायशी अंजुमनों को प्लाट के खरीदो फरोख का इदारा समझते हैं उनको ये नहीं मालूम कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब है इसकी क्या वजह है ये जानना जरूरी है लेकिन नाकामी के चंद वजूहत हैं अगर वजूहत का मुनासिब सदबाब किया जाए तो तरक्की की राह हमवार हो सकती है अलावा इसके बाद मुखलिस दोस्त हैं जो कामियों को पछे डालकर तहरीक की कामयाबी के दावेदार हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इमदाद बामी से वाकिफ होने की जहमत भी गवारा नहीं की उन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये तहरीक क्या है इसके क्या मकासद हैं अब सवाल जो पैदा होता है कि आम लोगों में ये जज्बा शौक एहतखाब किस तरह पैदा किया जा सकता है इसका जवाब ये है कि सिर्फ तबलीग मुसलसल तालीम और वसी पने पर नशर इशात ही है मुमकिन है एक मैार और बाइज्जत जिंदगी की इमारत में इमदाद बाहमी एक दरवाजे का हैसियत रखती है और तालीम इमदाद बाहमी इस दरवाजे की चाबी है इस चाबी के बगैर दरवाजा खुल नहीं सकता हमारे सूबे में के इमदाद बहमी को मुतव कामयाबी हासिल न हो सकी जिसकी तो थी इब्तदाई मराहल में तालीम तरबियत की तरफ कमा हक तो नहीं दी गई हमें यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क के आम अखबार और रिसाले जो अवाम में मकबूल किए कि जाते हैं तहरीक इमदादी में जायज़ हुकूक़ भी तस्लीम नहीं करते जब कभी इमदाद बहानी पर तनकीद की जाती है तो इसकी सारी खूबियाँ नज़रअंदाज करके इमदाद बहानी के कामों को सामने रख ली जाती हैं ऐसे मजामी पढ़कर बाद दफ़ा प्यार होता है कि अगर उन फाजल सहाफ़ियों को असल हालात से वाकफियत होती तो उनका अंदाज तहरी कुछ और होता तनकीद पर एतराज़ नहीं क्योंकि तनकीद से हमारी तवज्जो तहरी की कंपनियों की तरफ कराई जा सकती है बरतानिया में तहरीक इमदाद बहमी का बानियों यानी राजदीर पाइनियर ने इमदाद बहमी का काम शुरू करने से पहले नहायत गौर के बाद ये फैसला किया था कि हर अंजुमन हर साल अपने मुनाफे का कम अज कम ढाई फीसद सरमाया सिर्फ इमदाद बहमी के तालीम और तरबियत और प्रोपंडे पर खर्च करे कानून इमदाद बाहमी उन्नीस सौ पच्चीस और तरमीम शुदा कानून इमदाद बाहमी बीस में भी कहा गया है कि इमदाद बाहमी के सेमिनार तरबियत की प्रोग्राम किए जाने चाहिए हुकूमत की तरफ से अंजुमानों के जानब से भी लेकिन इस साल बल्कि हर साल पाकिस्तान के सूबों में आलमी यूम इमदादी मामी इक्का दुक्का शहरों में तकरीब मुनद की गई दो या दो अखबार में रिवायती मजामून शाये किए जाते हैं इससे अंदाजा लगा लें कि हम कितने मुखलिस हैं इमदाद बहमी से अगर अब भी इमदाद बहमी के तालीम तरबियत चाहे सरकारी मुलाजिम हो या अंजुमनों के इंतजामिया और निबरान हो हर दूसरे के लिए जरूरी है इमदाद बहमी नजर के तीन तरीके हैं अली नशर इशात के जरिए आवाम को इमदाद बहमी के उसूल और इसके फजूस से वाकिफ करके तहरीक की तरह रागब किया जा सकता है देव तबलीग का काम इससे ज्यादा जरूरी है कि मुख्तलिफ इतारों में मेम्बर भर्ती करने के लिए तबलीग और तरकीब से काम लिया जाना चाहिए इन तालीम और तरबियत के जरिए रोशन प्यार और मामला फहम मेम्बर पैदा किए जा सकते हैं तलबा और तालबात में के इमदाद बहानी का शौर उजागर करना चाहिए स्कूलों और कॉलेजों में जेर तालीम तरबियत तलबा और तारकात आमतौर पर पहले से मुतालिक कोई वाकियत नहीं रखते तलबा आने वाले वक्त के बीमार हैं अगर वो तालीम के दौरान में तहरीक से रोचना ना कराए गए तो खतरा है तो तमाम उम्र इसका मुताल नहीं कर सकेंगे हमारे मुल्क में लीडरों की कोई कमी नहीं मगर शिकायत यह है कि उनमें से भी तहरीक के लिए दिलचस्पी का फुकदान है इस तहरीक के कारकुना भी कसूरवार हैं क्योंकि उन्होंने सरकर्दा लोगों की तवज्जो पूरी सुंदही के साथ इस तरफ मबजूल नहीं कराई जब तक कि हमें अपने लीडरों की हमदर्दी हासिल नहीं होगी तहरीक तरक्की नहीं कर सकेगी आखिर में यही यही कहूँगा हमें अपने अंदर इस किस्म का अहतमाद पैदा करना चाहिए और हमारे माहौल पर नजरअंदाज हो जाए अब आप खुद अंदाजा लगा लिए कि हमारे सूबे सिंध में तालीम हम्म, तरबियत के क्या तरीक़ेकार हैं और कई सालों से हम देख रहे हैं कि ना तो इमरान की कोई तरबियत है उन्हें खुद भी नहीं मालूम ना मैनेजमेंट कमेटी वालों को मालूम है ना इमरान के अफसरों को भी तालीम तरबियत जब तक कि उनको तालीम और तरबियत नहीं होगी उनको ये नहीं मालूम होगा कि हम कानून के मुताबिक कैसे फैसले कर सकते हैं कैसे लोगों के मुश्किल को दूर कर सकते हैं तो इसके लिए फिर मैं यह कहूँगा बार बार कि तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है जब तक कि तरबियत नहीं होगी कामयाबी मिलना मुश्किल है मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे तक ये मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके असल वालेकुम वरक